layangan kuntilanak lho sing putih sik gagal mengudara sing merah ditunggu aja videonya pocongnya lor endur lor kuntilanak ya kuntilanak sing kae pocong dhuwur kae pocongnya tiduk ya lor pocongnya Ning jangkene tidok nih. Kuwi. lo, Wis lengkap kuntilanak anang. pocongnya anang. Wis sembarang anang iki, Iki. Arsitek yang gawe iki bisa hubungi di komentar di bawah ini, Lur. Bisa request segala macam layangan nih. kuntilanak guys kuntilanak lu Lising guys ya Mumbeler, kuntilanaknya mumbeler, kuntilanaknya eh. Oh, kuntilanaknya eh, minder. Kau tadi gajal lah. hả giờ chụp hình nạn này thì sẽ Yo, Vinh Volcash. Volcash. 对。